Faites la guerre, à l'amour, à la terre, vers humains le mal partout et tout le temps, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. Oh.